guys! Welcome back to my channel and for today's video, we'll be having a review of one of the newest Lux Organic Sunscreen! So, meron na tayong sunscreen na magpoprotekta sa ating face without the white cast. But, Bago natin simulan ang ating pagre-review ng itong product, make sure to like, comment down below, and subscribe to my channel, girl. Para maging up-to-date ka and click mo na rin yung notification bell. And if you're new here, welcome to my channel. Without further ado, let's get into the video! Magre-review tayo ng Lux Organics Aqua Daily Sunscreen. So, ito siya. Pakita ko na kagad sa inyo yung box. This one. So, halata naman sa kanyang box kasi yellow na yellow siya. And, dito sa kabilang side, ito yung mismong product. Ayan. Ayan yung mismong nasa loob. And then, sa likod, andito yung mga description, which is babasahin natin yan later on. And then, sa kabilang side, nandito yung uh, caution and ingredients. This is SPF 50+, PA+++, and it is UVA and UVB protection. And sabi dito, it's lightweight, non-greasy, no white cast, and alcohol-free and paraben-free. And also, it is cruelty-free. This aqua-rich, lightweight, and water-resistant sunscreen provides broad spectrum protection with SPF 50 PA+++ for UVA and UVB. Its quick-absorbing and non-greasy formulation makes it perfect for everyday use and even suitable for sensitive skin. And made with additional benefits of aloe vera extract to keep skin supple and hydrated throughout the day. So, meron din dito guys na nakalagay na how to use. So, malalaman nyo siya dito sa uh, likod ng box. It is 12 months to use when you open. And this is 50 ml, which is 1.01 fluence ounce. And it is made in Taiwan. Bakit naging made in Taiwan na to? Akala ko ba made in Korea mga Lux Organics? Bakit ganon? Maybe siguro dahil ito ay sunscreen. But Pak na pak naman to sa mga benefits with, with the skincare. So, let's see. Yung sinasabi ko nga sa inyo kanina na aloe vera, centella asiatica, calendula extract, ito sila na parang main benefits ng uh, sunscreen na to. So, syempre, ang aloe vera, yun yung pagka nagkaroon ka ng sunburn, madali niyang mag Which is, aloe vera has a lot of uses and benefits, ba diba? Alam niyo naman yon And also, yung Centella asiatica, isa naman to sa mga ginagamit, lalo na mga sa skincare product, dahil mas mabilis siyang nakakapagpagalin ng wounds or ng mga sugat natin. Ganyan, ginagamit siya sa, as a medi care herb and also calendula extract So, it is antifungal, anti-inflammatory that might make it useful in healing wounds, soothing eczema, and relieving diaper rash. And it's also used as antiseptic. So, yun ang um, specific reason regarding sa tatlong uh, main ingredients nito. And yung manufacturing date and expiry date is at the bottom, guys. Okay? So, doon nyo siya makikita. This is the specific product, guys. It is a frosty na lalagyan. A frosty the snowman. So, what I mean is, yung lalagyan niya is matte frosty. Tapos, I think this will gonna be airless pump. So, ayan yung pinaka-pump niya. And kung ano yung nakalagay sa box which is nakalagay din dito sa um, mismong product or sa bottle, maganda siya dahil nilagay din nila as in yung caution tsaka ingredients. Kasi yung ibang mga product is hindi nilalagay yung ingredients. So, hindi mo na malalaman kapag ka natapon mo na yung box. And also guys, the packaging, it's wow. Summer na summer! Kaya, tapos pag tinignan mo siya ng malapitan, the box has a quite uh, glittery. Meron siya may pagka-glitter-glitter effect dyan. Tapos pagdating sa specific bottle, it is a frosty. And let's see if now open siya. Yes. Now open siya. Oo nga, guys. It is uh, airless pump kasi wala siyang, wala siyang parang straw dito. So, balik na natin. Gagamitin ko siya as underneath the makeup, total, para makita natin kung wala talagang white cast or anything, itong uh, ah, sunscreen na to. Gagamitin ko muna ang aking um, H.A. Miracle Toner na galing din sa Lux Organics para malinis yung aking muka. Gagamitin ko rin tong uh, ah, soothing gel nila as my moisturizer. Galing din siya sa Lux Organics. And nilagay ko siya sa freezer, kaya medyo ma-moist-moist. So, maglalagay lang ako ng konti sa aking face para... And I have my little spatula here, pangkuha. Wow, ang lamig. Ang sarap sa mukha. Tama na yung ganun niyang and then we're gonna spread it out. Gamitin na natin to aqua sunscreen ng Lux Organic. So, tingnan natin yung texture niya, guys. So, I used two pumps. So, ayan siya. And, let's see kung, ayan, ito yung watery siya. Aqua na aqua talaga. So, Talagang watery siya. And guys, yung color niya is may pagka-yellowish. So, hindi siya puti. So, lagay na natin sa ating face. Let's apply it here. And also guys, hindi siya ganon maamoy mo na sunscreen na sunscreen. Alam mo kasi 'di ba kapag nabili tayo ng sunscreen, I'll use another pump. Is andun yung parang maamoy mo na madidetermine mo na sunscreen yung binili mo. Sunscreen talaga yung amoy niya. So, ang bango niya. Sobrang refreshing lang ng amoy niya. Make sure lagyan nyo rin yung ears nyo ha, para covered din siya. So, maganda to lalo na sa mga uh, magsiswimming or ayaw ng may white cast. Search ko na yung mga ingredients pala neto. Kasi di ba merong sunscreen na bawal sa beach, like yung matatapang na sunscreen kasi nakakasira ng coral. So, wala naman siya ng mga ingredients na yon dito sa sunscreen na to. And fast absorbent talaga siya, guys. Sobrang, parang pagkakalagay ko lang, ayan, absorb na agad. May pagka konting lagkit, pero wala na siya agad. So, I think this is perfect. Lalo na sa mga ayaw mag-makeup ng mga white. cast. Kas, tama yung sinabi nila na it is aqua kasi talagang panalo. So, ngayon, dako na tayo sa foundation. So, gagamitin ko lang tong L'Oreal foundation ko. So, konti lang yung lalagay natin na product. Ayan. So, next one na gagamitin ko will be my um, Everbelena Matte Color Stick. Ayan. Right after natin gumamit ng color stick from Eberbelena, maglalagay lang ako ng konting eyeshadow. Yan. This is so amazing. So, hindi na ako maglalagay ng base. We're gonna use this one. Right after that, maglalagay lang tayo ng this one for eyebrow gel. Next one, we're gonna be using this um, mascara, Maybelline Temptation. But before that, you have your curled lashes. Last but not the least, guys, you should have your lip tint or any lipstick. So I'm just using my Tony Moly. Tony Moly? That's it for our makeup. Don't show Okay, so guys, napakita ko sa inyo, pwede rin siya underneath the makeup. So, perfect to lalo na sa mga magsiswimming, yung mga ayaw na malalagkit na product, perfect tong uh, sunscreen na to. Ang galing-galing talaga, no? Kasi meron ka ng sunscreen dito, meron ka ng skincare benefits, and fast absorbent siya. So, it's so great, guys. And yung sinasabi ko pala sa inyo na UVA and UVB, nakakapag-protect siya ng UVA and UVB. Kasi ang UVA guys is yun yung nagpe-penetrate ng mas malalim na skin aging. Kaya parang tandaan nyo kapag UVA is for aging siya guys. And then yung UVB also play the greatest na magkaroon ka ng skin cancer, mga ganyan. Mas maganda kung may protection talaga tayo sa skin hindi lang basta makeup, make sure na meron kang sunscreen. So, ito ay, this is so perfect. Ang galing-galing. And, guys, yung link pala neto, nandyan sa description box below. And, magiging available na to soon sa mga Watson. Actually, I think meron na nga ata. Pero, sa kanilang website is available na siya. And naghanap ako nito, sobrang wala akong nakita sa mga, sa mga malls na pinuntahan ko and that's why nag-avail na lang ako through online para mas mabilis yung transaction. And for this one, I highly suggested lalo na sa mga ayaw talaga na amoy sunblock, sunblock. And yung mga mahilig mag-travel dyan, perfecto along the way Maganda talaga siya guys. Make sure to subscribe on my channel and comment down below kung meron ka na rin ganito or if you're using it and kung maganda ba ang mga pangyayari sa'yo o maganda ba yung mga uh, benefits na nakikita mo sa kanya, make sure to leave the comment down below, okay? And like this video kung nagustuhan niyo siya. Thank you for watching this video and spending your time with me, guys. And I love you all. Bye!